来，那个花花可以试试看，他，你可以给他看看，他可能会喜欢这个。啊！哎，他给，哎，他给你。 在这里啊，你先坐着，我们在拍照片哦。来，好，明白，明白，明白。我中场休息，喝奶就是要这样子，蛋糕，特别定做的哦。这阿姨超漂亮的，对，千万不能让毛平掉。本人。 哇，好可爱哦！好可爱的，超可爱，好可爱耶！然后就是祝福 m i r a 这样，这个不用选。对，然后因为它各自有代表各自的含义，然后蒜就是精打细算，鸡腿的话就是不愁吃穿。 你喜欢的哈。那你喜欢哪一个？你喜欢哪一个哈？马上你重新过来，我们大家都站后面了，换我这边后面。好，来，哎，你看，好东西啊！好东西啊！好东西，来，去吧，来。妈妈。小羊。 <laughs> 玩具，你看，你看玩具，你看，你看，你看这个，你看玩具，你看。你要什么？你要什么？小马，小马，你看玩具。你不能这样。哥你看，干什么？你是不是很想要？你要，你你看，哈哈你看， 那爸爸负责那个拿玩具起来，然后再放下去那个。没拿手。他拿了，他拿了，他可以，哎，拿了。哦，你是他两个？这是什么？这是什么？男主角是创业家。哦。你要开餐厅吗？锅铲是餐厅厨师。那你要你要开餐厅？那这样他 OK 了。领导的就离开。好，那我。哎，好。哎，好。 这个是开餐厅，来，主角，哎，主角是创业家，他宠我呢，他宠，开餐厅，开餐厅啊，开餐厅，你要记得来哦，哈哈哈哈你啊，嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，哦，这是什么？哇，你要接爸爸衣钵吗？还不错哦，哎对啊，你就是，对啊。 冒险家对。哦，天文学家，或冒险家对，哦。冒险家，哎，好棒吧？没有，他还没有完全拿，他没有完全他不算有拿，他不算有，他不算有，嘟嘟嘟，我还没有专注在看呢，他把它拿走，哦，再考虑哦，再考虑，哦，哦。 冒险会怕怕？子冒险会怕，想冒险那是怕怕。别啊！你看，来，你坐后面一点，我怕再玩一次。你看，你坐后面，来，你看，你看，你看，你看，你选哪一个？我，来，你选哪一个啊？ 원영 그 씨는 在哪？烘焙有哎。他真的拿面包。真的。耶。他喜欢面包，对他喜欢吃面包。两个个吗？好。那就三个。好。 需求吧。对啊，看需求。那我们再摆上。OK。吃面包，妈妈，谢谢，谢谢。很好啊。来一个面包啊。我没东西了。面包来。好，来，谢谢。哇。 不容易，来，先等一下，好，准备好了。哥哥，哥哥，来来来，哥哥这边，来来来，哥哥，哥，哥是哥哥，哥哥你看你看，看你看，看你看，哎，哥哥哎，哦，好吃的，啊，不要，不要，你看还有哥哥。 这是妹妹，啊，这是妹妹，摸摸摸摸，哥妹妹家。 另外太手吗？有。自己拍手。他刚刚已经有养成脏的，就擦掉，然后是哇哇，开始了！喜欢吗？抱他，抱他，抱他，抱 宝宝快不行了，快不行了，快快快！因为我怕他吃太多这种东西，不要吃太多了，因为我们一吃嘛，一吃不好意思啊，因为一年，今天而已，一年一次，一年一次，要这样，都不会再吃了。哇，没有眼睛了， <laughs> OK 了啦，因为他碰不了，一讲会坐后面。哎，弄开始弄头发，OK，头发，妈妈照顾一下。哎，完了完了，哇，太好笑了！ 爸爸，你叫他，明人了，没人了，太好了我们在拿给你下一个，太好了，太好，给你了，太好了，好，那你们要清洁一下。 大家都不敢跟他靠近。好，来，一二三，好，抬头，我们等咪咪要抬头，咪咪咪咪咪咪。好，拜拜。我等，等咪咪。崩溃了吗？有吧？那要怎么处理啊？按照怎么处理？你看一下你脸要怎么处理，好吗？我来弄。我们先擦脸哈，脸脸比较重要。嗯，这个好像是挂掉了。 自己要顶上哈！ <laughs> 吹头发喽！哎哎哎哎！ 头发。好了。那个不要搞，走吧。 好，好，好。帮他擦一下。现在坐下来吃东西。这是泰请我们吃的，超棒。你是整个大，整个头有没有？跟轩子整个头，埋下西亚。我不爱干净，我从小很脏，我不跟你讲啊，我脏死了。你的那个，妈妈不能吃了，我在那里，小心。这里。 拜拜。好可爱哦。拜拜。嗯，拜拜，你拜你两跟他说拜拜啊？哎。不是哎，大黑。拜拜了。还没醒。不会大概再过一个月就会很很快，很快哦。就一开始一直成长快。我们抓都结束了。结。